Раз. Да? Эти ребята не оживут за моей спиной? Не волнуйтесь. У экспонатов отсутствует блок питания. Ловлю на слове. это я понимаю, хоромы. Храф, какой у нас там план-то? Вам приказано зачистить территорию выставочного комплекса из четырех этажей. Начинайте с любого. нанести вред вашему здоровью. Зачем тут пылесосы? Обратите внимание на экспонат с внутренностями кита. Тут представлены не только органы дыхания с пищеварением, но и... Так, раз. Хорош. Кто в банках? Детектирую органические объекты, состоящие из смеси желе и различных животных организмов. Понял. На закуску оставили. Надеюсь, э, вы не будете пробовать их на вкус. Но выглядит не очень аппетитно. Эй, Грас! Тут одна закуска выбралась из банки.